Re... Mi też jeden. Znaczy mi, mi Paul Landera może jednego. Tak, tak. Znaczy duży może więcej. Restauracja ratuszowa w Krakowie. Kaczka. Może nie kaczka, być może brzydkie kaczątko. Znaczy, na, na, znaczy kaczu, ka, kaczusz, trzeci oddech kaczuchy. No zobaczymy, kurde. Podobno ma powalić smakiem. Małżonka wybrała tradycyjnie kolor żółty. Smacznego na wszelki wypadek. Ratuszowa w Krakowie. Kurde, aż się boję. No bo jak zjem i mi posmakuje, będę musiał zamówić jeszcze z dwie porcje. Chociaż nie, rzeczywiście słuszna uwaga, jestem na diecie antycholesterolowej. I drugie piwo zamówiłem. I drugie piwo zamówiłem, czyli jak nie wrócę z Krakowa z zawałem to mnie, to mnie wywiozą do domku taką dorożką kurde aż się boję zjeść filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia